vamos avanzando. Ustedes saben inmediatamente el Ministerio Público, cuando se trata de tipos penales como homicidio, que son de acción eh, meramente pública, pues eh, ocurren y tiene conocimiento de los mismos, inmediatamente se apodera y inicia las investigaciones del lugar a los fines de determinar las personas que cometieron los hechos. Obviamente la fase de investigación es privada, por lo cual el Ministerio Público está impedido de dar detalles al respecto, pero vamos avanzando en las mismas.